Hola meus amores, Bienvenidos un día más a este meu humilde canal No tardes unha pequena eh, novedad é eh, que neste vídeo a falar galego porque el plato que a hacer es un plato típico de Galicia y e que menos que hablar en galego Vamos a pasar a ver os ingredientes de este plato que quiere mm, ser una combinación de algo tradicional que serían as pero por outra banda intentar traer un pouquiño o, a, nosa actualidade botándolle eh, ingredientes un pouquiño máis sanos. Os ingredientes son moi sencillos. Precisamos 100 gramos de farinha integral con un chisco de sal. Por outro lado, 400 ml de leite enteira e un pouquiño de manteiga para empezar a facer as fillós, despois xa non vai facer falta ¿Eh? dos ojos. Vamos a empezar a hacer la mezcla. ¿qué pasa Marina? Bien. Ahora botamos el leite. Botamos leite. Marina. Mm, a farina. Una de sal. non son crepes nen tortitas, estos son filloas e ten que quedar moi líquido para que despois a filloa quede moi finiña vou no batir e volvemos bueno, vedes eh, que isto queda moi líquido e esta realmente é a masa das filloas é unha masa líquida se agora mm, as fixéramos de sangre o que faríamos sería botarlle un chisquiño de sangre aquí Hai xente que as fai saladas e xente que as fai dulces. A miña nai, por exemplo, facías moi ricas e botáballe un chisquiño de nada de sangre e anís. E que ricas estaban. Se alguén as fai na casa, por favor, que se acorde de min, eh? En Galicia poderíase facer un estudio de todos os tipos de filloa diferentes que hai, entre dulces, saladas, con auga, con caldo, con leite, e todas están boísimas. Hai sitios onde se toman para acompañar, hai o cocido, e hai sitios onde se toman de postre. Bueno, é increíble a riqueza que temos sempre que sair fora de Galicia vou utilizar a manteiga para untar un pouquiño toda a sartén. Realmente só fai falta na primeira. Hai un truco. Se eu collese agora a cuchara e botase pouca cantidade para que quedasen finiñas, probablemente me quedasen zonas en cubrir. O que fago é botar moito, estendelo ben e despois o sobrante botalo outra vez aquí. Mirade, Vedes? Así queda finiña. Non, isto non son tortitas nin crepes. Son filloas. Se queres facer crepes, teño a receta nos vídeos anteriores, pero hoxe facemos filloas. Así que vexamos que xa empeza a estar sequita, porque se vai despegando polos bordes, e senón tamén axudamos nós con unha espátula, vale, a que se despegue, Que maravilloso sería ter aquí un filloeiro, eh? Pero bueno, con esta de nova tecnología apañámonos ben. Ahora, con cuidado, collemos a filloa cas mans e damos a volta. Como vamos a acompañar isto? Pois pues mirad, dende, con algo salado, con un poquinho de queixo xamón o cocido, con un poquinho de, de mel, con mermelada, de que isto é, pois podes asimilar un tref. Como non leva azúcar a masa, podes facelo ben dulce ou ben salado. Miña nai cando as facía na casa, o que lle botaba era que tiña unha taciña ao lado con azúcar e canela, xa mezclado, entón ela iba llas botando. Facía unha filloa, botaba azúcar e canela. Volvo a decir, se alguén fai filloas de sangre dulces, por favor que me avise que teño moitísimas ganas de comer. Ou incluso que faga matanza, que me faga chegar un pouquiño de sangre, por favor. E alguén dirá, ah, que asco, pois non. Entonces non comemos o fígado, Bueno, pois vedes, xa está feita. Mirade que doado. Pois nada, meus amores, aquí me quedo facendo filloas, que a verdade é que dicir que cando un está acompañado facendo é moi agradecido, pero se está solo, puh, non dá pasado tempo. Pero bueno, vou seguir, agradezo vos que me acompañarades neste vídeo, eh, se queredes ver un pouquiño máis, suscribidevos, E, por cierto, no dice de visitar la miña página web unamirinda.com Vale? Muchas gracias y e un bico tremendo. ¡Mua!